podcast. Mm-hmm. First Blood. First Blood. Double kill. Double kill. Нужно снаряжение! kill. triple kill. First blood. Triple kill. Чел, ты мне специально закрывал обзор, не? Что? Ты меня специально обзор там закрывал, чтобы я не стрелял? Да. Да ты задолбал, ну не кидай его. Паскуденыш. Тварь, а вот смотри какой, а это что за тиммейт? Ну блин. Так не играют, так нечестно. Дай по тебе постреляю вот так, а. Хочешь еще разыграть? <laughs> Блин, ненавижу этих тиммейтов, они ко мне идут, когда достают. Это вообще жесть! Жирные люди. Вот сейчас вот жопа может гореть. Почему? Потому что тут бывают тиммейты прямо мощные на изи могут завалить. Так что... Молодец. Помогите! снаряжение. Включи микрофон, пожалуйста. Помогите! Спасибо! Молодец! Triple kill. Помогите! Помогите! First blood. Double hô Ronaldo. Pranov. Optie. Kansen. go You can let 吧点。